Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut kisah singkat Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga itu aslinya bernama Raden Syaib Putra Adipati Tuban yaitu Tumenggung Walid Wilatikta Tumenggung Wilatikta Seringkali disebut Raden Syahur Walau dia termasuk keturunan Ranggalawe yang beragama Hindu Tapi Raden Syahur sendiri sudah masuk agama Islam Sejak kecil, Raden Syahid sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban, tetapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Syahid berontak. Gelara jiwa muda Raden Syahid seakan meledak-ledak manakala melihat praktek oknum pejabat Kadipaten Tuban di saat menarik pajak pada penduduk atau rakyat jelata. Rakyat yang pada waktu itu sudah sangat menderita dikarenakan adanya musim kemarau panjang. Semakin sengsara, mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahkan jauh dari kemampuan dengan ketentuan yang ada, bahkan jauh dari kemampuan mereka, seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita para penarik pajak. Walau Raden Syahid putra seorang bangsawan, dia lebih menyukai kehidupan yang bebas, yang tidak ketat oleh adat istiadat kebangsawanan. Dia gemar bergaul dengan rakyat jelata atau dengan segala lapisan masyarakat, dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Justru karena pergaulannya yang supel itulah dia banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat Tuban. Niat untuk mengurangi penderitaan rakyat sudah disampaikan kepada ayahnya. Tapi agaknya ayahnya tak bisa berbuat banyak, dia cukup memahami pula posisi ayahnya sebagai adipati bawahan Majapahit. Tapi niat itu tak bisa padam jika malam-malam sebelumnya dia sering berada di dalam kamarnya sembari mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka sekarang dia keluar rumah. Di saat penjaga gudang kadipaten tertidur lelap, Raden Said mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat untuk disetorkan ke Majapahit. Bahan makan itu dibagi-bagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkannya. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Tentu saja, rakyat yang tak tahu apa-apa itu menjadi kaget berjam, bercampur girang menerima rezeki yang tak diduga-duga. Walau mereka tak pernah tahu siapa gerangan yang memberikan rezeki itu, sebabnya Raden Syahid melakukannya di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Bukan hanya rakyat yang terkejut atas rezeki yang seakan turun dari langit itu, penjaga gudang kadipaten juga merasa kaget Hatinya kebat-kebit, soalnya makin hari barang-barang yang hendak disetorkan ke pusat kerajaan Majapahit itu makin berkurang. Ia ingin mengetahui siapakah pencuri barang hasil bumi di dalam gudang itu. Suatu malam ia sengaja mengintip dari kejauhan dari balik rumah, sebuah rumah Tak jauh dari gudang Kadipaten, dugaannya benar ada seorang membuka pintu gudang hampir tak berkedip penjaga. Penjaga gudang itu memperhatikan pencuri itu. Dia hampir tak percaya pencuri itu adalah Raden Syahid, putra junjungannya sendiri. Untuk melaporkannya sendiri, Adipati Wilatikta, ia tak berani, khawatir dianggap membuat fitnah. Maka penjaga gudang itu hanya minta dua orang saksi dari sang adipati untuk memergoki pencuri yang mengambil hasil bumi rakyat yang tersimpan di gudang. Raden Syahid tak pernah menyangka bahwa malam itu perbuatannya bakal ketahuan. Ketika ia hendak keluar dari gudang sambil membawa bahan-bahan makanan, tiga orang prajurit Kadipaten menangkapnya, beserta barang bukti yang dibawanya Raden Syahid dibawa ke hadapan ayahnya. Adipati Wilatikta marah melihat perbuatan anaknya itu. Raden Syahid tidak menjawab untuk apakah dia mencuri barang-barang hasil bumi yang hendak disetorkan ke Majapahit itu. Tapi untuk itu Raden Syahid harus mendapat hukuman karena kejahatan mencuri itu baru pertama kali dilakukannya, maka dia hanya mendapat hukuman cambuk 200 kali pada tangannya. Kemudian disekap selama beberapa hari, tak boleh keluar rumah. Jenakah Raden Syahid atas hukuman yang sudah diterimanya? Sesudah keluar dari hukuman, dia benar-benar keluar dari lingkungan istana. Tak pernah pulang sehingga membuat cemas lingkungan istana. Tak pernah pulang sehingga membuat cemas ibu dan adiknya. Apa yang dilakukan Raden Syahid selanjutnya? Dia mengenakan topeng khusus, berpakaian serba hitam, dan kemudian merampok harta orang-orang kaya di Kabupaten Tuban terutama orang kaya yang pelit dan para pejabat kabupaten yang curang. Harta hasil rampokan itu pun diberikannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya. Tapi ketika perbuatannya ini mencapai titik jenuh, ada saja orang yang bermaksud mencelakakannya. Ada seorang pemimpin perampok sejati yang mengetahui aksi Raden Said menjarah harta pejabat kaya. Kemudian pemimpin rampok itu mengenakan pakaian serupa dengan pakaian Raden Said bahkan juga mengenakan topeng seperti topeng Raden Said juga. Pada suatu malam, Raden Said yang baru saja menyelesaikan sholat isya mendengar jerit tangis para penduduk desa yang sedang asik memerkosa seorang, seorang gadis cantik. Raden Said mendobrak pintu rumah si gadis yang sedang diperkosa. Di dalam sebuah kamar, dia melihat seorang berpakaian seperti dirinya, juga mengenakan topeng serupa sedang berusaha mengenakan pakaiannya kembali. Rupanya dia sudah selesai memperkosa gadis itu. Raden Said berusaha menangkap perampok itu, namun pemimpin perampok itu berhasil melarikan diri. Mendadak terdengar suara kentongan dipukul bertalu-talu. Penduduk dari kampung lain berdatangan ke tempat itu. Pada saat itulah si gadis yang diperkosa perampok tadi menghamburkan diri dan menangkap erat-erat tangan Raden Syahid. Raden Said pun jadi panik dan kebingungan. Para pemuda dari kampung lain menerobos masuk dengan senjata terhunus. Raden Said ditangkap dan dibawa ke rumah kepala desa. Kepala desa yang merasa penasaran mencoba membuka topeng di wajah Raden Said. Begitu mengetahui siapa orang di balik topeng itu, sang kepala desa jadi terbungkam. Sama sekali tak disangkanya bahwa perampok itu adalah putra junjungannya sendiri, yaitu Raden Said. Gegerlah masyarakat pada saat itu, Raden Said dianggap perampok dan pemerkosa. Si gadis yang diperkosa adalah bukti kuat dan saksi hidup atas kejadian itu. Sang kepala desa masih berusaha menutup aib junjungannya. Diam-diam ia membawa Raden Said ke istana Kadipaten Tuban tanpa diketahui orang banyak. Tentu saja sang adipati menjadi murka. Raden Syahid yang selama ini selalu merasa sayang dan selalu membela anaknya, kali ini juga naik pitam. Raden Syahid diusir dari wilayah Kadipaten Tuban. Pergi dari Kadipaten Tuban ini. Kau telah mencoreng nama baik keluargamu sendiri. Pergi, jangan kembali sebelum kau dapat menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten Tuban ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang sering kau baca di malam hari. Sang Adipati Wilatikta juga sangat terpukul atas kejadian itu. Raden Syahid yang diharapkan dapat menggantikan kedudukannya selaku Adipati Tuban ternyata telah menutup kemungkinan ke arah itu sirna sudah segala harapan sang Adipati. Hanya ada satu orang yang tak dapat mempercayai perbuatan Raden Said, yaitu rasa wulan adik Raden Said itu berjiwa bersih, luhur dan sangat tidak mungkin melakukan perbuatan keji. Dewi Rasa Wulan yang sangat menyayangi kakaknya itu merasa kasihan tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya, dia meninggalkan istana Kadipaten Tuban untuk mencari Raden Said untuk diajak pulang. Kemanakah Raden Syahid sesudah diusir dari Kadipaten Tuban? Ternyata ia mengembara tanpa tujuan pasti. Pada akhirnya, dia menetap di hutan Jatiwangi. Selama bertahun-tahun dia menjadi perampok budiman. Mengapa disebut perampok budiman? Karena hasil rampok itu tak pernah dimakannya. Seperti dulu, selalu diberikan kepada fakir miskin. Yang dirampoknya hanya para hartawan atau orang kaya yang kikir tidak mencantuni rakyat jelata dan tidak mau membayar zakat. Di hutan Jatiwangi, dia membuang nama aslinya. Orang menyebutnya sebagai orang menyebutnya sebagai Berandal Lokajaya. Pada suatu hari, ada seorang berjubah putih lewat di hutan Jatiwangi. Dari jauh, Berandal Lokajaya sudah mengincarnya. Orang itu membawa sebatang tongkat yang gagangnya berkilauan. Terus diawasinya orang tua berjubah putih itu setelah dekat dia hadang langkahnya. Tanpa banyak bicara lagi direbutnya tongkat itu dari tangan lelaki berjubah putih. Karena tongkat itu dicabut dengan paksa, maka orang berjubah putih itu jatuh tersungkur. Dengan susah payah orang itu bangun. Sepasang matanya mengeluarkan air walau tak ada suara tangis dari mulutnya. Raden Said pada saat itu sedang mengamat-amati gagang tongkat yang dipegangnya. Ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas, hanya gagangnya saja terbuat dari kuningan, sehingga berkilauan tertimpa cahaya matahari, seperti emas. Raden Said heran melihat orang itu menangis. Segera diulurkannya kembali tongkat itu, jangan menangis. Ini tongkatmu ku kembalikan, ujar Raden Syahid. Bukan tongkat ini yang kutangisi, ujar lelaki itu sembari memperlihatkan beberapa batang rumput di tempat di telapak tangannya. Lihatlah, aku telah berbuat dosa, berbuat kesia-siaan. Rumput ini tercabut ketika aku terjatuh tersungkur tadi. Hanya beberapa lembar rumput kau merasa berdosa, tanya Raden Syahid heran. Ya, memang berdosa, karena kau mencabutnya tanpa suatu keperluan. Andai kata kucabut guna makanan ternak, itu tidak mengapa. Tapi untuk suatu kesia-siaan, benar-benar suatu dosa. Jawab lelaki itu. Hati Raden Syahid agak tergetar atas jawaban yang mengandung nilai iman itu. Anak muda, sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini? Saya menginginkan harta untuk apa? Saya berikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita. Hmm, sungguh mulia hatimu sayang, caramu mendapatkannya keliru. Orang tua, apa maksudmu? Ujar Raden Syahid. Boleh aku bertanya anak muda, desah orang tua itu, jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar? Sungguh perbuatan bodoh, sahut Raden Syahid, hanya menambah kotor dan bau pakaian saja. Lelaki itu tersenyum. Demikianlah pula amal yang kau lakukan. Kau bersedekah dengan barang yang didapat secara haram, merampok atau mencuri. Itu sama halnya mencuri pakaian dengan air mencuci pakaian dengan air kencing. Raden Syahid tercekat. Lelaki itu melanjutkan ucapannya, Allah itu adalah zat yang baik, hanya menerima amal dari barang yang baik atau halal. Raden Syahid makin tercengang mendengar keterangan itu. Rasa malu mulai menghujam lubuk hatinya betapa keliru perbuatannya selama ini. Dipandangnya sekali wajah lelaki berjubah putih itu agung dan berwibawa, namun mencerminkan pribadi yang ulas asih. Dia mulai suka dan tertarik pada lelaki berjubah putih itu. Banyak hal yang terkait dalam usaha mengetas kemiskinan dan penderitaan rakyat pada saat ini kau tidak bisa merubahnya hanya dengan memberi bantuan makan dan uang kepada para penduduk miskin. Kau harus memperingatkan para penguasa yang zalim agar mau berubah caranya memerintah yang sewenang-wenang. Kau juga harus dapat membimbing rakyat agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya, ujar lelaki berjubah itu. Raden Syahid semakin terpana. Ucapan seperti itulah yang didambakannya selama ini. Kalau kau tak mau kerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara yang mudah, maka ambillah itu. Itu barang halal, ambillah sesukamu. Berkata demikian lelaki itu menunjuk pada sebatang pohon aren. Seketika pohon itu berubah menjadi emas seluruhnya. Sepasang mata Raden Syahid terbelalak dia adalah seorang pemuda sakti, banyak ragam pengalaman yang telah dikecapnya, berbagai ilmu yang aneh-aneh telah dipelajarinya. Dia mengira orang itu mempergunakan ilmu sihir. Kalau benar orang itu mengeluarkan ilmu sihir, ia pasti dapat mengatasinya. Tapi setelah ia mengerahkan ilmunya, pohon aren itu tetap menjadi emas. Berarti orang itu tidak mempergunakan ilmu sihir. Ia benar-benar merasa heran dan penasaran ilmu apakah yang telah dipergunakan orang itu sehingga mampu merubah pohon aren berubah menjadi emas. Selama beberapa saat, Raden Said terpukau di tempatnya sendiri. Dia mencoba memanjat pohon aren itu, benar-benar berubah menjadi emas seluruhnya. Ia ingin mengambil buah aren yang telah berubah menjadi emas berkilauan itu. Mendadak, buah aren itu rontok berjatuhan mengenai kepala Raden Said. Pemuda itu terjerembab ke tanah, roboh dan pingsan. Ketika ia sadar, buah aren yang rotoh itu telah berubah lagi menjadi hijau seperti aren-aren lainnya. Raden Syahid bangkit berdiri mencari orang berjubah putih tadi, tapi yang dicarinya sudah tak ada di tempat. Ucapan orang tua itu masih terngiang di telinganya tentang beramal dengan barang haram yang disamakannya dengan mencuci pakaian dengan air kencing, tentang berbagai hal yang terkait dengan upaya memberantas kemiskinan. Raden Syahid mengejar orang itu, Segenap kemampuan dikerahkannya untuk berlari cepat akhirnya ia dapat melihat bayangan orang itu dari kejauhan. Seperti santai saja orang itu melangkahkan kakinya, tapi Raden syait tak pernah bisa menyusulnya. Jatuh bangun, tersiok-siok dan berlari lagi. Demikianlah setelah tenaganya terkuras habis, dia baru sampai di belakang lelaku berjub lelaki berjubah putih itu. Lelaki berjubah putih itu berhenti bukan karena kehadiran Raden Syahid, melainkan di depannya terbentang sungai yang cukup lebar. Tak ada jembatan dan sungai itu tampaknya dalam. Dengan apa dia harus menyeberang? Tunggu, ucap Raden Syahid ketika melihat orang tua itu hendak melangkahkan kakinya lagi. Sudilah Tuhan menerima saya sebagai murid, pintanya. Menjadi muridku, tanya orang itu sembari menoleh Mau belajar apa? Apa saja asal Tuhan menerima saya sebagai murid. Ujar Raden Syahid, berat, berat sekali anak muda. Bersediakah kau menerima syarat-syaratnya? Saya bersedia, ujar Raden Syahid. Lelaki itu kemudian menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Raden Syahid kemudian diperintahkan menunggunya. Tak boleh beranjak dari tempat itu sebelum lelaki itu kembali menemuinya. Raden Syahid bersedia menerima syarat ujian itu. Selanjutnya, lelaki itu menyeberangi sungai. Sepanjang mata Raden Syahid terbelalak heran. Lelaki itu berjalan di atas air bagaikan berjalan di daratan saja. Kakinya tidak basah terkena air. Ia semakin yakin bahwa calon gurunya itu adalah seorang lelaki berilmu tinggi. Wah kita dan mungkin saja golongan para wali. Setelah lelaki itu hilang dari pandangan Raden Syahid, pemuda itu duduk bersila. Dia teringat suatu kisah ajaib yang dibacanya di dalam Al-Quran yaitu kisah Ashabul Kahfi maka ia segera berdoa kepada Tuhan supaya ditidurkan seperti para pemuda di Gua Kahfi ratusan tahun silam doanya dikabulkan Raden Syahid tertidur dalam semedinya selama tiga tahun akar dan rerumputan telah merambati sekujur tubuhnya dan hampir menutupi sebagian besar anggota tubuhnya setelah tiga tahun, lelaki berjubah putih itu datang menemui Raden Syahid tapi Raden Syahid tak bisa dibangunkan, barulah setelah mengumandangkan azan, pemuda itu membuka sepasang matanya. Tubuh Raden Syahid dibersihkan, diberi pakaian baru yang bersih, kemudian dibawa ke Tuban. Mengapa ke Tuban? Karena lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Raden Syahid kemudian diberi pelajaran agama sesuai dengan tingkatannya, yaitu tingkat waliullah. Di kemudian hari, Raden Syahid terkenal sebagai Sunan Kalijaga. Kalijaga artinya yang menjaga sungai, karena dia pernah bertapa di tepi sungai. Ada yang mengartikannya Sunan Kalijaga adalah penjaga aliran kepercayaan yang hidup pada masa itu. Dijaga maksudnya supaya tidak membahayakan umat, melainkan diarahkan kepada ajaran Islam yang benar. Ada juga yang mengartikan legenda pertemuan Raden Syahid dengan Sunan Bonang hanya sekedar simbol saja. Kemanapun Sunan Bonang selalu membawa tongkat atau pegangan hidup. Itu artinya Sunan Bonang selalu membawa agama, membawa iman sebagai penunjuk jalan kehidupan. Raden Syahid kemudian disuruh menunggui tongkat atau agama di tepi sungai. Itu artinya Raden Syahid diperintah untuk terjun ke dalam kancah masyarakat Jawa yang yang banyak mempunyai aliran kepercayaan dan masih berpegang pada agama lama yaitu Hindu dan Buddha. Sunan Bonang mampu berjalan di atas air sungai tanpa amblas ke dalam sungai bahkan sedikit pun ia tidak terkena percikan air sungai itu artinya Sunan Bonang dapat bergaul dengan masyarakat yang berbeda agama tanpa kehilangan identitas agama yang dianut oleh Sunan Bonang sendiri yaitu Islam nah demikianlah kisah singkat dari perjalanan Sunan Kalijaga mencari guru sejati. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan nantikan juga kelanjutan di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.